суу коюлган айнек идиштин түбүнө боечу заттын кристалчалары мисалы марганец кычкыл калийдин кристалдарын салып аны отко коюшат марганцовка көгүш түсүнө боёлгон суунун сыган. төмөнкү катмарлары муздак суу тарабынан түртүлөт да жогору көтөрүлөт мындай кыймылдын натыйжасында бүт суу бир калыпта ысыйт бул кубулушту мындай түшүндүрөбүз суунун ылдыйкы бөлүгү спиртовкадан ысып суу кеңейет анын көлөмү көбөйүп тыгыздыгы болсо азаят бул суунун бөлүгүнө архимед күчү таасир этүүдө жана ысыган бөлүгүн үстүнө түртүүдө ал эми анын ордун сууну муздак бөлүгү ээледи кайра ысып өйдө көтөрүлүүдө бул учурда энергия суунун агымы менен өйдө көтөрүлүүдө